اللہ نے قرآن میں جو جمعے کی طرف بلانے کا حکم دیا ہے یہ مولویوں نے ترجمہ کر دیا ہے کہ اللہ کہہ رہا نماز جمعہ کی طرف دوڑو معصوم کا حکم ہے جمعہ ہمارے آخری بیٹے کا نام اللہ کہہ رہا جب تمہیں مہندی بلائے تو مہندی کی طرف دوڑو خرید و فروخت بند کرو خرید و فروخت سے مراد یہ نہیں ہے کہ دکان سے کوئی چیز لے رہے ہو تو اٹھ کے آ جاؤ نہیں وزر البے بیت ترک کر دو جس کی بھی بیت میں ہو چھوڑ دو فوراً ہر اطاعت کو چھوڑ کے مصوم کی اطاعت میں آ جائے ہی مولویوں نے تبدیل کر دیے مان ہی قرآن کے تبدیل کر دیے جمعے کا خطبہ سوائے کے کوئی نہیں دے سکتا کوئی بھی بندہ نائب معصوم بن کے امام کی جگہ پہ خطبہ نہیں دے سکتا نماز جمعہ کے لیے حکم ہے کہ زہرین میں سے ایک نماز کو اختیاری چھوڑ کے آپ جمعے کو پڑھیں کیسا شیعہ ہوگئے کیسے مسلمان ہیں جو اللہ نے واجب کی ہیں اسے ترک کر دیا ہے اور جو اختیار میں رکھی ہے اسے ادا کر دیا ہے لہذا جمعہ امام کے ظہور تک تاخیری عبادت میں سے حرام نہیں ہے مذہب شیعہ میں لیکن جب تک امام کا ظہور نہیں ہو جاتا تب تک جمعہ نماز کو چھوڑ کے اختیار کے ساتھ ادا نہیں کیا جا سکتا یہ باتیں بالکل اگر پریشان کن بھی ہوں یہ معصومین کی حدیثوں سے ساتھ میں امام نے قید خانے میں چیزوں کو ساگت کر دیا کیونکہ دشمنان آل محمد نے نماز جمعہ کو استعمال کیا تھا آل محمد کے خلاف مولا امیر المومنین کے دور میں جو سب سے زیادہ مولا پہ سب و شتم ہوا تھا وہ نماز جمعہ کے وقت میں ہوا نماز جمعہ میں یہ باقی نمازوں میں نماز کو ترک کروا دیتے ایک مرکزی جگہ پہ نماز کرواتے اور وہاں پہ آل محمد کے خلاف لوگوں کو بڑکایا تھا اور امام ہر دور میں قید خانے میں تھا امام اعظم علیہ السلام قید خانے میں یا لوگوں کا رش جا رہا تھا امام نے قید خانہ کے دروغہ سے کہا یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں انہوں نے کہا مولا یہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں مولا فرمایا خدا ان پہ لانت کرے یہ حق کے امام کو چھوڑ کے غیر کی اطاعت میں جا رہے ہیں انہوں نے امام حق کی پیروی کو چھوڑ دیا اور یہ غیر کی اطاعت میں جا رہے ہیں ان کو چاہیے تھا یہ امام کی اطاعت میں جمعے والے دن حکم ہے شیعوں کے لیے دعائے عہد کو پڑھو دعائے عہد جمعے والے دن پڑھو دعائے اہد امام زمانہ سے ایک وعدہ ہے کہ مالک میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیری بیعت میں ہوں میں تیرے اقرار میں ہوں شیعہ مذہب آسان مذہب نہیں مولوی کے پیچھے چلنے کو شیعت نہیں کہتے مولا کے حکم پہ اطاعت کرنے کا نام نمازوں میں لطف پیدا کرو عبادتوں میں لطف پیدا کرو عبادتوں میں لطف تب آئے گا جب عبادتوں کی روح سے تم واقف ہو جاؤ فجر نماز وقف ہے حسین کے لیے اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ول فجر مجھے حسین کی قسم و عشر اس حسین کی دس راتوں کی قسم و شف وطر مجھے شب اشور کی قسم اور اشور کے دن کی قسم زہر کی نماز مخصوص ہے رسول کے لیے اثر کی نماز مخصوص ہے علی کے لیے والعصر مجھے علی کی قسم اللہ فی خسر بے شک انسان گھاٹے میں الزین آمن سوائے اس کے جو اس پہ ایمان لائے وہ عامل الصالحات اور پھر عمل صالح کیا اب مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ جو ایمان لے آئے پھر اللہ نے عمل صالح لہدا کیوں کیا معصوم سے پوچھا گیا تفسیر عیاشی تفسیر صافی دونوں حوالے میرے پاس محفوظ معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ عمل صالح کیا ہے نماز عمل صالح نہیں ہے فرمائے عمل صالح سے مراد ہے ہماری ولایت اللہ کہہ رہا ہے مجھے علی کی قسم بے شک انسان گھاتے میں ہے سوائے اس کے جو علی پہ ایمان لائے اور پھر علی کی ولایت پہ قائم رہے متواسو بالحق متواسو بالصبر پھر ساری زندگی نہ انہوں نے علی چھوڑا نہ انہوں نے حسین چھوڑا مغرب کی نماز مخصوص ہے جناب سیدہ کے نام کے ساتھ کیونکہ مغرب کا وقت وہ وقت ہے جس کا شمار نہ دن میں ہوتا ہے نہ رات میں ہوتا ہے سیدہ وہ ہے جس کا شمار نہ نبوت میں نہ امامت میں اور کسی کو پتہ ہی نہیں کہ مغرب کیا ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں کہ زہرا کیا ہے مغرب کا بھی ایک مخصوص لمحہ ہے اور مغرب کی نماز وہ نماز ہے جس میں کسر بھی کوئی نہیں زہرا وہ واجب ہے جس میں کسر ہی نہیں سیدہ کی محبت میں کوئی کسر نہیں مغرب کا ایک ہاتھ دن پہ ہوتا ہے ایک ہاتھ رات پہ ہوتا ہے زہرا کا ایک ہاتھ نبوت پہ ہے ایک ہاتھ امامت عشاء کی نماز مخصوص ہے امام حسن کے نام کے ساتھ اگر دل میں ان کی محبت ہو پھر اللہ کے مسلح پہ جاؤ پھر اللہ سجدہ بھی قبول کرے اللہ نماز بھی قبول کرے سارا دن روزے دار بھوکا رہے پیاسا رہے افطار کے وقت پانی کا گلاس ہاتھ میں ہو اور آنکھ میں ایک آنسو کا قطرہ آ جائے اور لب سے آ جائے حسین تیری پیاس کے ساتھ پھر وہ روزہ بار الہیہ میں دیکھیے کیسے قبول شیعہ ہو تو پھر شیعہ اسی انداز میں رہنا جیسا علی چاہتا ہے جیسے آل محمد کو معمولی نہ سمجھنا حسین کے ماتم کو معمولی نہ سمجھنا اب ایک میں روایت پڑھ دیتا ہوں حسین کے کی اہمیت کے لیے اب اس روایت کے بعد اگر کوئی کہے کہ میرے سینے میں حسین کے کے احترام کی کوئی روایت ہے تو ولبا حسین میں ممبر باوضو کہہ رہا ہوں اس روایت کے بعد میرے سینے میں حسین کے عزدار کی اہمیت کی کوئی روایت نہیں اس سے بڑی روایت میں نے نہ کوئی زخیم پڑھی ہے نہ اس سے جامع کو روایت موجود ہے فرماتے ہیں کہ جب حسین کا عزدار یہاں لفظ عزدار کا حسین کا عزدار جب پہلی رات قبر میں آتا ہے اس کے ارد گرد کی چالیس قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے جن چالیس قبروں پہ عذاب ہو رہا ہوتا ان قبروں کے مردے چیخ اٹھتے ہیں چی جی کے فرشتوں سے کہتے ہیں ہماری کوئی نیکی کام آ گئی وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا کوئی عمل پیچھے سے آیا وہ کہتے ہیں نہیں تو پھر ہمارے اوپر سے عذاب کیوں اٹھ گیا وہ کہتے ہیں شکر کر تیرے قبرستان میں حسین کا زدار آ گیا نہیں اب میں جملہ پڑھوں گا پھر اس جملے کے بعد میں نے پہلے کہا کہ اس کے بعد میرے سینے میں حسین کے زدار کی قیمت نہیں ہے اس سے بڑھ کے کوئی بندہ مجھ سے کہنا نہیں اس سے بڑھ کے بھی حسین کے زدار کی قیمت بتا مجھے حسین کی ماں کی عزت کی قسم اس سے بڑھ کے حسین کے زدار کی قیمت نہیں ہے بابا حبیب شاہ نے مجھے آپ کی جدہ کی عزت کی قسم ہے کہ وہ مرد چیخ کے کہتے ہیں کہ وہ اپنی قبر میں آیا ہے عذاب ہماری قبروں سے کیوں اٹھ گیا ہے فرشتے رو کے کہتے ہیں آج ہمیں عرش پہ واپس بلا لیا ہے کیونکہ آج اس عزادار کی قبر پہ پہلی رات ہے آج اس کی قبر پہ رونے حسین کی ماں آ رہی ہے آج اس کی قبر پہ سیدہ کی ہماری ادھر رہی ہے ادھر اس مادمی کی قبر پہ پہلی رات ہوتی ہے اس کی گھر میں بیٹھی ماں بے شک چپ ہو گئی ہو ہو سکتا ہے اس کی بہنیں چپ ہو گئی ہو لیکن قبر پہ ایک نور کی ہماری اترتی ہے مریم آسیہ حفظہ و سارا اس نور کی ہماری کا پردہ اٹھاتی ہے معصوم کہتی کہ بی بی سر کے بال کھول کے اس عزدار کی قبر پہ بیٹھ اس قبر کے اندر وہی ہے جو میری بیٹیوں کا ماتم کرتا تھا جو میرے بچوں کو روتا تھا اس نے اپنی پوری زندگی میری اولاد کو نہیں چھوڑا میں اسے قبر میں اکیلا نہیں چھوڑا